Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi mm, mi sono arrivati quattro prodotti della Wish che vi voglio far vedere e vi voglio mostrare e condividere con voi. Non avevo mai comprato mm, dalla Wish prodotti di abbigliamento, ho voluto provare e devo dire che sì, non è male. Allora, cominciamo con il primo pezzo. Il primo pezzo è questo reggiseno, ho preso un, io andando in palestra ho bisogno sempre di reggiseni un po' contenitivi perché salti, perché balli e questo devo dire che è molto molto ottimo perché quando hai finito, che sei sudata, che non riesci a toglierlo, toglierlo, che lo devi sfilare, invece questo la cerniera si toglie subito ed è molto molto pratico, praticamente lo puoi fare anche da top, non solo da reggiseno poi ho voluto provare a vedere e ho comprato questa ah, mm, tutti questi prodotti non ricordo bene il prezzo però ho pagato 15 euro tutto che adesso vi vado a far vedere questo mi sembra che l'ho pagato sui 4 euro 3,50 euro 4 euro questa 6 euro questa 6 euro è una camicetta a ah, i bottoncini ai bottoncini dietro così e questo colore sta molto bene indossata è sottile è un peso una camicetta sottile quindi proprio inverno-inverno devi metterci qualcosa sopra, in eh, primavera puoi uscire anche solo con la camicetta. È fatta in questo modo, dietro più lunga e davanti più corta. E... Buongiorno, è entrato qualcuno, è uscito, è entrato in cucina, ha visto che stavo registrando, è scappato, è uscito, va bene? <laughs> Eh, c'era anche questo, quindi questa, ho preso anche questa. Poi, po' più spento, invece questo è proprio un rosso molto molto acceso. È fatta sempre corta davanti, lunga dietro, ha le maniche che vengono giù così, è tagliato un po' in un modo un po' strano, eh, un po' particolare e mi sta anche bene, eh? non, però non so se metterò questo colore, datemi un consiglio. Mi sembra tanto accesa però, ma o la regalo Comunque non è male, carina anche questo. La proverò. Devo ancora provarla. Poi c'era... Eh, questa non l'ho capita. Praticamente me l'hanno regalato. Boh. Questo pennello di contouring. Praticamente non ho pagato niente. Questo. Era un regalo ma c'è, non è che era il regalo con questo, c'era il regalo, vabbè l'ho preso. Questo l'ho già provato a usare e va bene. E quindi direi che come acquisti sono andati bene, è ottimo. Quindi il pennello, questa camicia, questa camicia, questa qui, anche questa, più il reggiseno, totale 15 euro non mi sembra tanto, anzi, eh, e devo dire che va bene. Ok Wish, con questo concluso vi do l'appuntamento al prossimo video e grazie di essere, stata, di essere stati con me, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi saluto, vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio, ciao!